Sziasztok! Péter vagyok, igyekszem tudatosan élni és tudatosan használni a termékeimet, de ez nem mindig sikerül. Itt van például ez a dezodor. Még van benne egy jó oldal, de elhasználni már nem lehet. Gábor, szia! Nincs véletlenül egy dezodorod? Az enyém hát nem fogyott még el, de ezt már nem tudom használni. Sajnos nincsen, de ezt a bosszantó problémát én is ismerem. Viszont pont most találtam egy oldalt, az Ökodesign Living portált, ahol pont az ilyen problémákat lehet felvetni, és terméktervezőkkel megbeszélni az esetleges megoldásokat. Jól hangzik, be kéne írni ezt is. Péter az Ökodizájn Living Lab portálon új ötletszálként vetheti fel a dezodoros flakon problémáját. A portál lényegi eleme az a tudásbázis, ami a közös gondolkodásban, közös alkotásban résztvevő felhasználók és szakemberek megoldás keresését segíti. Az ontológiába szerveződő tudáselemeket a háttérben a Corvino által kifejlesztett stúdió platform biztosítja. A bejegyzéseket és hozzászólásokat a rendszer elemzi, és a résztvevők számára azonnal rendelkezésre bocsátja a leginkább releváns tudáselemeket. A beszélgetés ezáltal könnyebben a megfelelő mederbe terelhető, a résztvevők pedig hatékonyabban juthatnak el az egyes problémák megoldásához. Sziasztok, Betty vagyok, terméktervező. A munkám során igyekszem mindig ökológus szemlélettel gondolkodni, és valós problémákra választ találni. Ezért keresem a kapcsolatot a termékek felhasználóival. Szervusz Gábor, mit csinálsz? Szia Betty! Épp az Ökodizen Living Lab portáját nézegetem. Ez egy olyan hely, ahol a felhasználók felvetheti problémájukat, melyekre várják szakemberek megoldásait. Ezek után ezt közösen kidolgozhatják. De jó, pont ilyet kerestem, mutasd csak! A portálon Betty különböző módon böngészhet a számára szimpatikus, őt leginkább érdeklő ötletek, felvetések, problémák között. Megtekintheti Péter dezodoros flakonnal kapcsolatos felvetését, és elolvashatja a portál által a tudásbázisból automatikusan felkínált, kapcsolódó tudáselemeket. Hozzászólásként beírhatja a saját elképzelését, de akár egy vázlattervet is csatolhat képek, videó vagy hivatkozások formájában. A rendszer Betty hozzászólását is elemzi, így az általa felvetett újdonságoknak megfelelően a kapcsolódó tartalmak is módosulnak. A rendszer a módosulásokat is tárolja, így akár az is nyomon követhető, hogy egy adott téma milyen irányban, milyen úton halad a megoldás felé, és ez alatt mely tudásterületeket érint. A hulladékkezelés problémáját alapvetően öt szinten közelíthetjük meg. Ezek mondhatni a legrosszabbtól a legjobbig, a lerakás, az égetés, a recycling, vagyis az, amikor a hulladékban lévő anyagokat használjuk fel újra, a reuse, amikor a hulladékba kerülő termékeket igyekszünk újra hasznosítani, illetve az, amikor igyekszünk megelőzni azt, hogy hulladék keletkezzen. A Corvindó pilot projektje a Centrala projekten belül erre a legfelsőbb szintre koncentrál. Egy olyan Ökodesign Living labet portált szeretnénk létrehozni, amelyben a felhasználók bevonásával a terméktervező hulladék gazdálkodási szakemberek közösen tervezhetnek ilyen termékeket.